aziz vatandoshlar va nihoyat sizga bir necha yangiliklar bor xudo xohlasa bu videoda oxirigacha ko'rsanglar yaxshi xabarlarga ega bo'lasizlar demak videoni boshlaymiz assalomu alaykum aziz vatandoshlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar eng avvalo kirib kelgan roza e ramazon oyi bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman bir ikkinchisi aziz yurtdoshlar faqatgina bu oyda iltimos qilaman yaxshilik qilinglar bilaman 80-90 e, buni har doim yaxshilik qilib kelgan lekin ba'zi bir qizg'anchiq ichi qora insonlar bor sizlar ham yaxshilik qilib boringlar oxiratingiz uchun ya'ni ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman albatta kimgadir oddiy bir bosish bo'lsa kimgadir bu katta yaxshilik kimgadir bu ehsondir aziz do'stlar, bir dona likeni bosasizlar degan umiddaman va albatta obuna tugmasi pastda bemalol o'tib obuna bo'lishlarini ham maslahat berib eslatib qo'ygan bo'lar edim kattakon rahmat bugungi videoga bugungi mavzuga keladigan bo'lsak charter reyslar qachondan boshlanadi turkiyada umuman aytganda umuman butun dunyo uchun bu albatta faqatgina turkiya emas faqat e, qozog'iston rossiya hammasiga o'tadi ikkinchisi e, umuman karantin qachon tugaydi va shunga o'xshagan yana bir qancha sizlarga xabarlarim bor o'shalarni birin ketin aytib tushuntirishga harakat qilaman ho'p aziz yurtdoshlar bilasizlar rossiyadan o'sha bir necha e, vatandoshlarimizni charter reyslar orqali kuni kecha olib ketdi va bu shu narsani aytishim kerakki o'zbekistonga juda ham katta e, karantin zonasi yarmi qurib bitirildi haligacha ham qurilyapti ya'ni lekin bitta narsani esinglardan chiqarmanglar o'sha karantin zonasi baribir ham e, belli bir ya'ni e, ma'lum bir songa ega ya'ni butun chet elda yurgan o'zbeklarni o'ziga qamrab ololmaydi butun chet elda yurgan o'zbeklarni sig'dirolmaydi olmaydi u yer endi e, ishli ishga tushadi karantin zonasida o'sha yerda o'tiriladi 15 kun 20 kun e, mobaynida o'sha yerda saqlanadi va uylariga jo'natadi kasal bo'lmasa agar kasal bo'ladigan bo'lsa 60 kun o'sha insonni davolash bilan o'tib ketadi endi ko'pchilik aytyaptiki nimaga e, birdaniga olib ketmayapti o'zbeklarda ho'p Bizi mm, aytaylik 400 mingta karantin zonasiga olib ketiladigan bo'lsa e, o'zimiz o'zbekiston hududida ham yashayotgan bor va chet eldan kelayotgan vatandoshlar ham bor va chet eldan kelayotgan vatandoshlarimiz agar chet eldagilarni hisoblaydigan bo'lsak 1 e, million emas 2 million emas ham ko'p inson chet elda tashqarida ya'ni faqatgina turkiya emas umuman rossiya turkiya qozog'iston umuman butun dunyoda endi shu narsani ham aytib o'tib ketaylik bizda ishlaydigan pilotlar har bitta insonga bittadan to'g'ri keladigan emas ya'ni million million pilotlarimiz yo'q o'sha samolyotni boshqaradigan samolyotni kishi boshqaradi va o'sha samolyotda e, charter reys orqali o'zbekistonga vatandoshlarimiz olib ketadi va o'sha pilotlar ham o'zlari ham karantinga kiradi chunki ular ham o'sha bitta samolyotda uchgani uchun o'shaning uchun iltimos qilaman e, yaxshiroq bu narsani o'ylab tushunishinglarni sababi ba'zi bir ayollar bilmayman nimaga e, instagramdan menga murojaat qilib so'kinib yotishibdi sen deydi nimaga haqiqatni gapiryapsan men э, uyda qiylanib yotibman turk erim bor turk erga terib olganman э, bir narsalar so'kingan xullas э, erim oyliklari bor lekin to'ymayapman boshqa anaqa jinni jinni insonlar bor men haligacha o'sha insonlarga haligacha tushunayotganim yo'q men aytayotgan narsam shuki aziz yurtdoshlar e, karantin zonalari ochilyapti karantin zonalariga faqatgina o'sha tartibma tartib inson boradi karantinga boradi chiqqandan keyin yana almashuv bo'ladi o'shaning uchun yana bitta narsa E, O'zbekistonda charter reyslar e, Turkiyaga charter reyslar qachon qo'yiladi? Umuman hamma yerga qo'yiladi. May oyidan boshlanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini bilasizlar, faqatgina bitta odam e, bu narsani yo'lga qo'ymaydi. Ko'plab o'sha oliy majlisda odam o'tiradi va ularda aytishiga qaraganda 10 maydan charter reyslar yo'lga qo'yiladi o'sha tartibma tartib e, masalan 10 may undan keyin 12 faqatgina bitta narsani eslataman charter reyslar e, firmalar orqali pulga sotilyapti ekan haqiqatan pulli bu charter reyslarda ketmoqchi bo'lganlar va yana bitta yomon tarafi shu charter reysda ketadigan bo'lsangiz turkiyada deport qiladi bu chunki hozir e, o'sha nima deydi deport ochish boshqa narsalar ishlamayotgani munosabati bilan charter reysda o'zbekistonga ketadigan bo'lsangiz deport bo'lib ketasiz va charterleslar albatta bilet sotadigan shoxobchalarda sotilyapti 10-ni tepasiga e, shu narsani ham aniq aytishim kerak уже yaqin oraga bilet qolmagan 10 bo'lgan 17 bilet tugadi e, yana 13 mi xullas aniq kunlari esimda yo'q edi lekin o'sha biletlar уже sotilib bo'lindi chunki odamlar potir putur hemen hemen olishdi lekin 27 ga bor ular mayda u yoqqa o'rni mayda u yoqqa bemalol ketadigan bo'lsanglar biletlar ko'rishinglar mumkin sekin sekin qabul qilishni boshlaydi o'zbekiston Ya'ni aytganimdek birdaniga qabul qilmayotgani sababi pilotlar ham o'zlari karantinga keladi o'shaning uchun iltimos shularni ham e, shularni ham biling Xo'p, aziz yurtdoshlar, e, shu narsani ham aytib o'tib kerak. E, prezidentimiz xabariga qaraganda e, eshitganlar bordir, xudo xolasa karantinni hayit namozigacha tugatishga harakat qilamiz deyishyapti. Inshaalloh bu albatta xudodan, lekin yaxshi niyat yarim mol degandek, xudo xolasa o'sha hayit namozi O'zbekistonda jamoat bilan o'qishi, o'qilinishi ko'zda tutilgan. Inshaalloh xudodan so'rab qolamiz. Ungacha hamma yaxshi bo'lib, hamma o'z o'rniga tushadi. Endi o'sha aytganimdek, juda ko'pchilik mendan so'ragan narsa O'zbekiston O'zbekistonda Э, umuman turkiyada qachon boshlanadi э, o'ninchi maygacha hech qanaqa chegaralar hech qanday do'kon shoxobcha firma hech narsa ochilmaydi o'ninchi maydan keyin sekin sekin уже yo'lga qo'yadi charter reyslar aytganimdek tartibma tartib e, yo'lga qo'yiladi davlatdan davlat masalan faqatgina turkiya emas rossiya bu yerdan qozog'iston kunma kun boriladi va o'sha charter reysda borgan hamma karantinga keladi pilotgacha va bir narsani eslatib o'taman bizda pilot juda oz bo'lgani uchun ya'ni pilotlarimiz ko'p emas ular ham keladi o'shaning uchun zadeshkalar bo'lishi mumkin bularni ham bilishinglarni xohlayman yana bitta narsani aytib o'tib kerak qayerdan bilamiz o'sha e, charter reyslar qo'yilgani umuman kunlari deydigan bo'lsangiz уже o'ninchi maydan keyin bir soat o'sha qaror boshlanishi kelib kun nuqta uzlar o'sha xabar beradigan katta katta e, nima deydi qalampir newslar, xullas hammasi qo'yiladi telegram kanallarida bu narsa aylanadi va xudo xolasa mana shu hammaga yetib boradi albatta albatta men blogerlar sizlarga yetkazamiz degan umiddaman bu narsalarni e, Birinchidan faqat bitta narsani bilinglar hozir men men kasalmasman deydiganlar bo'lsa ham baribir ham karantinga kirishga majbur chunki e, eshitgan bo'lsanglar o'qigan bo'lsanglar ko'rgan bo'lsanglar ozodlik radiosida ham chiqdi bu narsa butun o'sha kasalni olib borayotganlar chet eldan kelganlar bo'ldi chunki o'zbekistonda yo'q edi bu bitta o'sha turkiyadan nechtadir qirq ta odam olib bordi fransiyadan bitta ayol keldi fransiyadan kelib gap berdi o'sha gapni hammaga yuqtirdi va o'sha hammani davolagan doktor ayniqsa o'sha fransiyadan kelgan ayolni davolagan doktor o'zi o'ldi eshitgan bo'lsanglar o'ttiz to'rt yoshli shunaqa odam edi o'sha ayoli davolab o'zi o'lib ketdi o'sha kasalni undan tashqari saudiya arabistondanmi xullas arabistondan kelgan ayol ham xuddi shunaqa bo'ldi e, gap berdi boshqa berdi kelganiga o'zi o'sha ayol kishi hammaga yuqtirdi o'zi olamdan o'tdi o'shaning uchun iloji boricha ehtiyot bo'lish kerak men siz sizga hech narsa bo'lmasa oldingizdagi odamga bu zarari bo'lyapti o'shaning uchun iltimos uylarda o'tiringlar bilaman qiynlanyapsizlar bitta siz emas butun dunyo qiynlanyapti o'zbekistondagilar ham uyda o'tirishibdi qiynlanyapti ishi yo'q puli yo'q hammada bir xil muammo bitta ayol kecha yozibdi juda yam asabim buzildi instagramda ham bilasiz zakriti o'zini rasmi yo'q chiqib rosa so'kingan menga mm, o'sha menimcha o'sha ayol bo'lsa kerak o'zbek elchixonasi bilasizlar istanbulda yordam qilyapti o'sha elchixonaga tillalar taqib turk o'ynashi bilan borgan ayol bo'lsa kerak o'sha menga rad so'kinib yozdi lekin men e, nima deydi hech qachon shunaqa odatim bor it bilan teng bo'lmayman eshak bilan eshak bo'lmayman xullas teng kelganmadimda bo'pti opajon uzr siz uchun blogerlikni to'xtataman deb chiroyli yozib qo'ydim ya'ni shunaqa ongi past dunyoqarash insonlar bor bularni ham bilinglar o'shaning uchun blogerlar nimaga ko'p gapiryapsizlar demanglar chunki hammaga ham yetib bormaydi ba'zi bir gapimiz o'shaning uchun iloji boricha tagi bilan olib chiqamiz aziz vatandoshlarim agar sizda ham qandaydir fikrlaringlar yoki savollar bo'ladigan bo'lsa bemalol kommentariy qismi sizlar uchun doim ochiq o'tib fikrlarni qoldiringlar hamma o'zini fikriga ega albatta va albatta shaxsan o'zimga murojaat qiladigan bo'lsanglar instagramim bor instagramdan o'tib maksmadiv takib et bor bilasizlar podpisatsiyani bosib bemalol smslar e, yo'llashinglar mumkin e, qo'limdan kelgancha yordam beraman aziz yurtdoshlar video shu yergacha edi sizlar bilan men muhammadjon madiyev e, video juda yam qisqa bo'lgani uchun uzr so'rayman tez orada yana ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zinglarda ehtiyot qilinglar karantin qoidalariga amal qilinglar rahmat kattakon Thank you.